大家好，今天是二零二一年十二月十二日，双十二，星期日。首先呢，祝大家周末愉快。呃，今天呢，到周末咱们聊一个呃十二月份的一个投资话题。就像大家在屏幕上看到的哈，这个大家在很多地方也看到了这个圣诞行情，就在我们眼前。呃，它这个英文呢叫 Christmas Rally，也有叫 Santa Claus Rally 的。 那我们今天呢，就就来看一下这个圣诞行情，呃，它的逻辑是什么？它有没有道理？呃，是不是像有些网站说的呢？或者是一些媒体上说的，是一个投资的机会？那么我就随便找了一个呃网站上的这个文字来说明这个圣诞行情啊，这是根据。 这个从1987年以来的这个统计数据，那么全球的股市在12月份上涨的概率是百分之78.1，平均涨幅呢1.7，所以呢，这个呢就是呃呃一般来说说的圣诞行情的这个真实的意义。刚才呢，咱们看到这个圣诞行情的这个。 这个概率呢是百分之七十八点一啊，根据这个历史数据的表明，那么这百分之七十八点一呢啊听起来啊也挺高的，呃，那么这到底是一个什么水平呢？我们呢把它跟另外一件事对比着来看，这件事呢就是俄罗斯轮盘赌，相信呢大家看过好多这个警匪片里啊有这种情节啊，这个就是啊一堆人呐，这个生死相搏，然后往这个。 左轮手枪里头啊，有六个弹可以放子弹的地方啊，放一颗子弹，然后哗一转，谁也不知道这个下一颗是有子弹的还是没子弹，的，然后把这枪交给一个人啊，然后大家就轮流着这么扣扳机啊，如果你赶上了，那就结束了，对不对？这人就输了。那如果没赶上呢，就交给下一个继续。那么就是这么一个。 呃，这个所谓的游戏呢，那么咱们来对比一下它的这个胜出的概率是怎么样的啊？咱们先看第一次的时候，那么第一轮，当这个枪准备好了，里面放好了一颗子弹的时候，那么这个时候你能够胜出的概率是多少呢？就是说你能够扣了扳机而。 而而不被这个，而还活着的这个概率是多少呢？那么就是五除以六，对不对？因为一共有六个六个位置，那么你你扣动的时候你不知道是哪一个，那么只要你赶上你的是五个空的这个呃这个弹匣的这个之一。 就能活下来。那么这个时候呢，就是五除以六。那么胜率呢？那么第一轮的胜率呢，就是百分之八十三。所以呢，这个圣诞行情比这个胜率呢还要再低一点啊。呃，第二轮呢，那么当你第一轮一个空的这个位置出去了以后，下一个，那么就只剩五个位置了，对不对？这五个位置里有一个是危险的，有四个是安全的。 所以，当你到第二轮的时候，你胜出这个游戏的概率呢，就到了百分之八十，就是四除以五，对不对？那么以此类推，然后如果第二个第二次扣动满期还没有子弹的话，那么现就只剩下四个四个位置了，对不对？其中有一颗里头有子弹。那么在第三轮的时候，你的成功的机会呢，就是百分之七十五，因为你有。 三个位置是可以活下来，一个位置是危险的。所以呢，这么一比呢，大家就明白了啊。这个，即使是根据这个历史呃，所谓的历史数据的这么一个分析，那么百分之七十八呢，也大体上就相当于你在玩这个俄罗斯轮盘赌，在第三轮生存下来的机会哈。这个，这叫什么不？ 不怕不识货，就怕货与货啊！这个一般的你听起来，这个百分之七十八，将近百分之八十，好像觉得这事儿好像哎挺有戏的样子。但是呢，真正的咱们像这样的具体的算一下，有很多事情是反这个直觉的。那么我相信绝大多数人不会去玩这个俄罗斯轮盘赌的这么一个所谓的游戏，对不对？因为 你获胜的机会还是比较小的，但是呢，如果它换成了是这种所谓的圣诞行情呢，好像听起来就很有很有诱惑力啊。这个呢，就是我们用这个计算了计算呢，来给大家展示一下这个它这个百分之七十八的机会，呃，赚钱的机会的这个水平。 大体上就相当于你能够在俄罗斯轮盘赌里头胜出第三局。那么为什么这个百分之七十八听起来好像还挺高的一个概率呢？哈，包括这个轮盘赌算出来好像也八十三啊、八十七十五，好像好像还挺容易赢的，是不是？那么这里头呢，其实有一个大家就是潜意识里头没有意识到的是什么呢？ 呃，就是当我们说一个数，比如说它这个胜率是百分之七十五、百分之八十的时候，我们脑子里头是拿百分之零跟它比，对不对？因为我们想概率嘛，是从百分之零到百分之百，所以呢，你百分之七十五也好，百分之八十也好，比起百分之零好像高了很多。但这里头有一个误区，这里的这个误区呢，就是我们其实不应该把它跟百分之零相比。 因为其实百分之零也是很难达到的一个水平啊，就是说百分之百和百分之零实际上都是非常难达到的，就好像你说明天肯定下雨，对吧？就是你穿要带上，肯定要带上雨伞，或者说你明天说肯定不下雨，这个其实都是挺难的一件事儿。但是你要说这明天可下可不下，有可能下，有可能不下，这事儿就简单多了。 这就有点像这制钢棒儿，对不对？大家都知道，这制钢棒儿的话，你基本上任何一面朝上的概率都是百分之五十。换句话说，你闭着眼睛投资，你差不多你这个十二月投进去赚钱跟赔钱的机几率呢，也就百分之五十。所以呢，你真的去搏这个圣诞行情呢，其实也就比你闭着眼睛投资好那么百分之二十几。这个实际上是它的。 真正的含义就在这儿，但是呢，即使是这样的话呢，它其实还有另外一个缺陷。那么就是在这个统计学里头啊，就是说到这个概率呢，有一个法则叫做大数法则，叫 law of large numbers，就是说，不管是掷钢镚的这百分之五十的概率呢。 还是其他任何的这个在统计学上有意义的这个概率，你可以拿它来呃做一定的预测的话，你都要符合一个大数法则。什么叫大数法则呢？就是说你这个相当于你每一次的统计都是每一次的抽样，那么你这抽样一定要这个数量要足够大才能够说明这个问题。那么你比如说像制钢泵儿，不是说你制个三次。 然后你你这个，或者你掷个十次，然后你就说必须得五次这个人头朝上，五次这个什么国徽朝下的，呃这国会朝上，对不对？十次是不够的。那么从统计学上讲，你要想得出这个百分之五十概率的话呢，你至少要扔这钢儿要几万次、几十万次，甚至是几百万次。这是统计学上说的这个概率的这个。 这个有意义的。那么，像这个圣诞行情这个统计，咱们刚才看到它的数据是从什么时候开始呢？一九八七年，那也就是说二十世纪呢有十三年，然后现在呢有二十一年，还没有二十一年，现在只有二十年。所以它实际上有多少个样本呢？也就只有三十三个样本。 这点数量的抽样得出的任何结论，其实是没有任何意义的。好，那我们总结一下。那今天我们谈了这个这个圣诞行情的这件事儿哈，这个是根据所谓的历史数据总结出来的这个圣诞行情，它真正能够兑现的可能性呢？ 根据我们的计算，基本上就相当于这个俄罗斯轮盘赌第三轮你还能胜出的概率啊！大家在这个电影里头看到，一般的出现俄罗斯轮盘赌的情况啊，这个即使是有人啊胆子足够大，他第一轮挺过来了，你让他再去玩第二轮的话，他一般也就怂了啊，就基本上就下轿了啊！就是你你你你要知道什么，我就都告诉你了。 你你别跟我来第二轮啊！这吓也吓死了，那就更别提第三轮了。基本上你在电影里没有看到说有人在俄罗斯轮盘赌啊，这个玩到第三轮的，但很少了。呃，但是呢，这个东西，呃，就是有点反直觉就在哪儿呢？但是如果这事儿不是让你玩俄罗斯轮盘赌，而是让你去投资这个博这个所谓的圣诞行情，这个感觉好像就。 可以做哈，所以这个呢，就是跟这个人们的直觉是一种有点相矛盾的这么一个事实吧。那么这种所谓圣诞行情的这个概率，其实比这个呃掷钢蹦儿，就是你闭着眼睛投资的这个胜率呢，其实也就好一点点儿。 即使是好了一点点呢，那么从这个统计学的这个角度来讲呢，它得出的这个甭管是百分之七十八呀，还是七十几啊，或者是其他的一些所谓的分析历史上什么市场回报的这些这些所谓的预测这些结论啊，其实它都有一个天生的一个缺陷，就是它不满足大数定律，所以这些数字呢，呃。 咱们的建议呢，就是大家姑妄听之啊，就是听个乐呵，其实没有什么太多的指导意义。如果用这些所谓的预测、所谓的历史的呃历史数据推测出来的这些趋势，根据它去投资，那这个就有点危险了。行，那今天咱们就聊到这儿，谢谢大家。